السلام عليكم انا غيث اليوم رجعت لكم فيديو جديد من سلسله سياحه بدبي اليوم بدي اخذكم معي على Dubai Parks and Resorts اذا كنتوا مهتمين بالسياحه بدبي ما تنسوا تعملوا like و subscribe وشوفوا ال playlist اللي فوق في نوعين من المواقف في مواقف VIP في مواقف الزوار مواقف ال VIP ب 100 درهم مواقف الزوار ب 20 درهم وفي باصات بياخذونها على ال parks اليوم جولتنا بال Riverland. طبعا دخول لهون مجاني تحسوا حالكم انتم باوروبا المناظر كثير حلوه وقت الدخول على الريفرلاند بيجي معها سلسله خصومات على هذا الشكل 어, 쉐이쉐이, 쉐이쉐이, 쉐이쉐이. 어서루로, 어서루란 너리로 시대로 여신하나. 系咪喺呢个行出嚟啊？我哋头先 No no no no photo it's alone It's not alone بمناسبه راس السنه الصيني ففي فعاليات كثيره عم بيعملوها بالريفرلاند لازم تجوا تحضروها 아 وخلص مشواركم معي اليوم لا تنسوا تعملوا like و subscribe واستنوا الفيديو الجاي